captar i promoure tot aquest talent jove que existeix. Mm? mm? Moltes vegades parlem de les startups, eh? que això queda molt, molt maco, eh? sobretot en el món de la indústria i de la tecnologia, però hi ha molt de talent eh? en el vostre sector que també necessitem que no se'ns en vagi, que no es decepcionin i que el puguem integrar i que el puguem ajudar. Està treballant en la creació del programa Jove, eh? amb la creació d'un espai jove que, amb assessorament i networking i un projecte de mentoring mitjançant el qual els joves graduats puguin aprendre en profunditat la pràctica de l'ofici a través dels nostres mestres artesans.